Tullio Giacchini, capo del progetto Domus Maker, ha partecipato al Maker Fair Roma con la sua invenzione per il risparmio energetico domestico. Il progetto pilota consiste nella conversione della sua termostufa a legna ad una pellet attraverso un bruciatore autocostruito e controllato da Arduino 1 che gestisce una termopistola e i motori di avviamento del serbatoio. La scheda monitora anche la temperatura del serbatoio dirottandola alla centralina e la scheda Arduino YAN per il controllo a distanza da smartphone. Il goal della Domus Maker è quello di rendere automatizzata ogni dimora e controllarla a distanza. Produrranno a breve il prototipo 1 del bruciatore ed inizieranno la fase di industrializzazione e produzione di un kit da proporre a tutti, a costi vantaggiosi, Prossima automazione sarà il controllo dell'irrigazione e del giardino e dei servizi elettrici, di seguito all'intervista a Giacchini. È un bruciatore a pellet autocostruito, cui, la cui centralina è realizzata con Arduino. Praticamente eh, mi permette di... Ho, ho, avevo una termostufa a legna, l'ho trasformata a pellet realizzando questo perché è il prototipo che stava nella mia stufa e praticamente dal, dal serbatoio viene tras, eh, trasportato il pellet nel bruciatore e poi c'è una pistola d'aria calda che innesca l'accensione e un ventilatore che mantiene la fiamma accesa. Una volta, dopo un minuto, appena la, la, la fiamma è partita, la, la, stufa è in funzione. Quindi io praticamente io con questo bruciatore dentro la stufa, che è una termostufa a legna, riscaldo una casa di 200 metri quadri. Questo qua, diciamo, stufa esclusa perché quella ce l'avevo, mi ha costato sui 500 euro. Con Arduino <coughs> che comanda tutto. La cosa bella, particolare, è che posso accendere da telefonino, da remoto, ho fatto un'app che chiama Arduino Yan e mi, mi accende la stufa e mi controlla la temperatura della casa, insomma, qualsiasi cosa ho necessità.